Karim ana COVID-19. Mary, mhudumu wa afya katika jamii, amethibitisha kuwa hana dalili zozote kali na anaweza kujitenga nyumbani hadi apate nafuu. Kwa sababu COVID-19 ni rahisi kuambukizwa kwa watu wengine, Karim anahitaji kutayarisha nyumba yake ili kuwakinga watu wengine anaoishi nao. Mary anauliza Karim kama ana chumba cha kibinafsi na bafu anachoweza kuishi peke yake wakati akiendelea na matibabu na kupata nafuu. Ikiwa anacho, panaweza kuwa pahali pazuri zaidi kwa Karim kupata nafuu nyumbani. Karim hana chumba cha ziada nyumbani kwake. Hivyo, Mary anamwonyesha jinsi ya kutumia pazia mbili safi ili kugawa nafasi ndani ya chumba chake. Nafasi hiyo ina dirisha la kuingiza hewa safi. Karim anatakiwa kukaa kwenye chumba hiki na apate vyakula vyote hapa hadi apate nafuu. Ni muhimu kwamba hakuna anayeruhusiwa isipokuwa Karim na mlezi wake wa kimsingi kuingia ndani ya nafasi hii ikiendelea kujitenga. Karim anatakiwa kuvalia barakoa kadri iwezekanavyo. Anatakiwa kubadilisha barakoa kila siku. Mhudumu wa Karim na wafamilia katika nyumba hiyo wanapaswa pia kuvalia barakoa wakati wote wakiwa katika chumba kimoja. Mhudumu wa Karim na wanafamilia wanapaswa kukaa angalau umbali wa mita mbili naye hadi apate nafuu. Familia ya Karim, walezi, wahudumu wa afya pekee wanapaswa kuruhusiwa nyumbani mwa Karim anapojitenga. Ni muhimu kudumisha usafi wa nyumba hiyo kwa kunyunyuzia dawa eneo lolote wanapokutania kama vile bafu na eneo la kupikia kila baada ya kutumia. Mchanganyiko wa kusafisha unafaa kuwa na kileo angalau asilimia sabini. Anatakiwa kuvaa glavu wakati wa kutunza vifaa vya karibu na wakati wa kunyunyuzia dawa na kusafisha sehemu zinazoshirikiwa. Taka zinafaa kuwekwa ndani ya mifuko na kutupwa ipasavyo. Ni muhimu kunyunyizia dawa mara kwa mara mahali ambapo watu wanagusa sana kama vile vitasa vya milango, swichi za taa, meza, viti, vyoo mifereji ya maji na sinki. Pamoja na kunyunyizia dawa nyumbani, kila anayeishi humo anafaa kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde ishirini. Anapaswa kujitenga kwa angalau siku kumi na nne baada ya dalili zake kutokea mara ya kwanza. Ikiwa amekamilisha matibabu na hana dalili kwa angalau siku tatu, atakuwa amepona kabisa. Anaweza kurejea maisha yake ya kawaida.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 kwa utofauti.